Hallo, ich bin's Alena. Nachdem wir uns letzte Woche schon das Video bzw. die Tipps und Tricks zur allgemeinen Grundordnung in der kompletten Wohnung angeguckt haben, geht es heute einfach darum, um die Ordnungsfehler. Es gibt Fehler, die man macht, die auch ich schon gemacht habe, die auch ich immer wieder noch mache, beim Grundordnung schaffen, beim Ordnung machen und genau um diese Punkte soll es heute gehen, damit du dann vielleicht beim nächsten Aufräumen einfach schon weißt, okay, wenn ich das jetzt mache, ist das vielleicht suboptimal, weil. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Der erste Fehler oder das erste gemeine Hindernis <laughs> sind zum Beispiel Aufräumtermine oder Organisationstermine, dir zu legen und zu sagen, am Wochenende mache ich das. Es ist zwar irgendwo ein Termin, aber es ist nicht konkret genug, denn es könnte dann sein, dass sich die beste Freundin oder Freunde sich bei dir melden, um dich dann zu fragen, ob du am Wochenende dieses oder jenes mit ihnen unternehmen möchtest und schon ist es passé, dass du eigentlich am Wochenende Ordnung schaffen wolltest. Drum sage ich dir, setz dir wirklich einen konkreten Termin, ein Datum, eine Uhrzeit, sag Freitag nach der Arbeit, weil meistens, bei mir zwar nicht, aber ne, bei meinem Mann auch nicht, aber früher hatte ich mal einen Job, da war das typische Freitagsthema, Freitag ab 1 macht jeder seins. Vielleicht hast du diese Möglichkeit. Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, dass dir dein Partner an dem Wochenende oder die Schwiegereltern oder deine Eltern einfach mal die Kinder abnehmen und du sagst, oh, ich habe jetzt mal einfach Freitagnachmittag zwei Stunden Zeit, mich um diesen Bereich zu kümmern, dann trag ihn dir fix in deinen Terminkalender ein, denn wenn du es einmal aufgeschrieben hast, ist es schon halb erledigt, weil du dich mental bereits darauf eingestellt hast, dass du Freitag um die und die Uhrzeit so lange Ordnung machen wirst. Kommen wir auch schon zu Fehler Nummer zwei: Aufräumen mit zu hoher Zielsetzung und dem Drang zur Perfektion. Schuldig im Sinne der Anklage. Wenn ich anfange, Ordnung zu schaffen, wenn ich sage, ich möchte Bereich XY ausmisten, organisieren, aufräumen, dann ist es meistens so, dass ich eine Idealvorstellung habe, dass ich mir ein Zeitfenster gesetzt habe und dann kommt irgendwas dazwischen, weiß ich nicht, ein Telefonanruf, der wichtig ist und ich kann mein Zeitfenster nicht halten. Oder aber wenn ich fertig bin und es dann wieder eingeräumt habe, ist es vielleicht nicht das, was ich mir in meinem innerlichen visuellen Auge vorgestellt habe. Das ist normal. Das ist auch okay. Und es gibt doch einfach mal Punkte, wie es bei mir in der Küche zum Beispiel gab. Ich habe das ganze Ding einmal durchorganisiert. Und innerhalb von 14 Tagen sah es in den Schränken exakt wieder genauso schlimm aus oder noch schlimmer sogar und unorganisierter, weil das System nun mal nicht so, wie ich es mir gedacht hatte, funktioniert hat. Das Video findest du übrigens hier oben, wie ich das dann wieder gerade gerückt habe. Das ist normal. Das sind Sachen, die einfach passieren können. Also, wichtig ist, dass du daran denkst, wenn du jetzt, auch wenn du es zum allerersten Mal machst, dass du dann sagst, okay, ich möchte da und dahin, wenn du es dann geschafft hast, dann sei bitte nicht entmutigt und sei bitte nicht frustriert, wenn es dann einfach nur mal nicht so funktioniert, wie du dir das gedacht hast. Dann werde kreativ, dann guck, okay, wie kann ich vielleicht mit kleinen Veränderungen das ganze System optimieren, dass es besser zu meiner Familie und meinem Leben und meiner Denkweise passt. So wie ich organisiere, ist für dich vielleicht absolut unlogisch. Das kann natürlich auch sein. Dann ist es aber wichtig zu sagen, okay, sie macht so und so, entweder du probierst das mal aus und stellst dann fest, nee, das war es jetzt nicht, dann löst auf seine eigene Weise. Oder aber du sagst, sie macht so und so, aber für mich würde es so und so besser funktionieren. Dann mach das einfach, dann funktionier, probier, funktionier es aus. <laughs> Dann probier es einfach aus. Learning by doing ist hier die Devise. Und manchmal muss man auch einfach den Perfektionismus Perfektionismus sein lassen und dann hey, mit dem erstmal zwischenfertigen oder mit dem Endergebnis dann erstmal einfach so leben und kann sich trotzdem darüber freuen, dass man schon mal den Anfang geschaffen hat. Was mich dann auch schon gleich zum dritten Fehler bringt. Ordnungssysteme von anderen Menschen übernehmen. Es gibt Dinge, die funktionieren bei mir hervorragend. Es gibt Dinge, die dann bei dir aber nicht hervorragend funktionieren, weil, wie ich schon erwähnt habe, du ein ganz anderes Leben führst. Du zum Beispiel an dein oder mit deiner Familie andere Ziele, andere Bedürfnisse hast, wie meine Familie und ich. Das ist völlig okay. Ich biete hier auf meinem Kanal Inspirationen und Motivationen und sage, hey, bei mir funktioniert das so, so und so. Dir kommen vielleicht, wenn du dir ein Video von mir anguckst, andere Ideen, wo du sagst, sie macht so, wie ich schon erwähnt habe, ich würde es aber oder das ist eine coole Idee. Probier es aus. Mein Ordnungssystem, mein, mein, Wahnsinn <laughs> wird wahrscheinlich bei dir nicht eins zu eins funktionieren. Wandelt's dir ab, werde kreativ, erfinde was, völlig in Ordnung. Das ist absolut okay und genau so sollte es eigentlich auch funktionieren mit der Inspiration und mit der Motivation. Denn wenn man nur immer von jedem etwas nachmacht, dann wirst du nie das sein, was du eigentlich sein könntest. Dann wirst du nie das Level erreichen, was du erreichen könntest, weil du dein persönliches Potenzial nicht völlig nutzt, nicht ausschöpfst. Und das ist etwas, wo ich sage, ich möchte auf meinem Kanal hier einfach nur Inspirationen und Motivationen ähm, mit auf den Weg geben und zeigen. Aber ich möchte natürlich nicht, dass meine Videos sagen, wenn du so nicht machst, dann hast du Pech dann funktioniert es nicht. Nein, so ist es nicht und das möchte ich dir auch nochmal ganz klar an, diesem, an dieser Stelle einfach von diesem Video sagen. Der vierte Fehler ist die Boxenfalle. Ihr fragt euch bestimmt manchmal, wenn ihr meine Videos guckt, warum ich Dinge benutze, Boxen und Aufbewahrungsbehälter und Körbe und auch Schraubgläser aus in meiner Wohnung und nicht losgehe und was kaufe. Ich stand schon in dieser Boxenfalle. Ich hatte mir schon für die Abstellkammer ein so super System überlegt. Pinterest-like mit perfekt Organisationsbehältern farblich aufeinander abgestimmt, bin los, hab sie gekauft und unterm Strich hat es nicht funktioniert, weil das, was ich auf dem Bild gesehen habe, nicht mit meiner tatsächlichen Ist-Situation übereinstimmt. Mach dir einen Plan. Hol dir Inspiration, das ist auch völlig okay. Gucke an Organisationsbehältern, was du zu Hause hast. Ich habe zum Beispiel Schraubgläser genommen oder ein Schraubglas genommen im Badspiegel und habe da so alltägliche Pflegeprodukte drin, wie mein äh, Labello, also mein Lippenpflegestift am Abend, meine äh, Augencreme, meine Anti-Pickel-Creme und so weiter und so fort. Es muss nicht immer Pinterest-like sein, weil es manchmal auch einfach nicht funktioniert diese wunderschönen Vorratskammern, die man auf Pinterest sieht, hey toll, ich gucke sie gerne an, ich hätte auch gern eine, wir haben aber nun mal keine Vorratskammer. Wir haben eine Abstellkammer, die gleichzeitig Garderobe ist und unsere Vorräte befinden sich nun mal effektiv in der Küche an zwei Orten und ich habe nun mal nicht diese tolle Pinterest Vorratskammer, die ich mir durchstylen kann von A bis Z. Deshalb ist es bei mir so, dass wenn ich Dinge neu organisiere, Bereiche ausmiste, dass ich mir wirklich die ganzen Körbe aufhebe. Das habt ihr auch in meiner Abstellkammer gesehen. Ich habe mittlerweile so viele Kisten in meiner Abstellkammer für könnte ich vielleicht nochmal brauchen. Ähm, und die benutze ich dann tatsächlich, weil es dann Dinge sind, die in meinen Schrank passen, die auf meine aktuellen Gegebenheiten nun mal einfach funktionieren. Und das ist ein ganz wichtiger Tipp tappe nicht in die Boxenfalle. Wenn du natürlich dann genau weißt, du hättest gerne oder du hast alles durch, hast es erstmal in Provisorien einfach durchsortiert und du sagst dann, okay, Jetzt hätte ich es auch gern totschick visuell gemeistert. Dann nimm dir bitte die Maße, <laughs> bevor du losgehst, damit du weißt, ich brauche so und so viele Kisten. In der und der Farbe, in der und der Größe. Welche Farbe würde sich noch kombinieren lassen, wenn zum Beispiel die Lieblingsfarbe Türkis oder Rosa nicht mehr verfügbar ist in der Größe? Dann ist es natürlich zu gucken und wichtig zu gucken, dass man sagt, okay, ich möchte dann mir diverse oder zwei, drei Farben, die mir gefallen, auch als Alternative einfach mit dazu nehmen, aber gucke, dass es nicht zu viele Farben wird oder werden, damit es nicht wieder so unruhig wirkt und die Ordnung dann aufgrund der visuellen Unordnung, nämlich der Farbüberflutung, wieder absolut passé ist. Der fünfte Fehler ist dann, das Aufräumen und die Grundordnung zu schaffen, als einmaliges großes Event zu sehen. Falsch gedacht. Das ist nicht so. Natürlich musst du irgendwann einmal anfangen. Natürlich musst du irgendwann einmal... <coughs> Entschuldigung. Jetzt musste ich husten, ich rede heute schon sehr lange. <laughs> okay. Aufräumen ist keine einmalige Aktion. Es ist nicht damit getan, dass du einmal im Jahr deine ganze Wohnung umkrempelst und es dann nie wieder tun musst. Es wäre so schön, wenn es so wäre. Es ist aber nun mal effektiv nicht so. Aufräumen ist nun mal ein Bestandteil des täglichen Lebens. Als ich angefangen habe und diesen Kanal gestartet habe, vor einigen Jahren, ich glaube es sind jetzt mittlerweile drei, vier Jahre, da ich habe auch schon einige alte Videos gelöscht, wo ich mir dachte, nee Lena, das kannst du so nicht stehen lassen, das geht nicht. Es ist aber echt effektiv so, es ist am Anfang, wenn du anfängst und erstmal wirklich sagst, okay, ich möchte jetzt eine Grundordnung und eine Grundstruktur drin haben, dann ist es natürlich ein großes, einmaliges Event. Aber dass dann diese Struktur und diese Grundordnung erhalten bleiben, das erfordert mal mehr, mal weniger, mal tägliche, mal wöchentliche, mal monatliche, mal vierteljährliche, mal jährliche, ne? Zeitinvestierung. Mach's dir also bitte bewusst dass du nach nur einmal richtig groß die Wohnung auf links drehen nicht bis ans Lebensende fertig bist, sondern dass es immer wieder Tage geben wird und es gibt auch gewisse Routinen, die ich mir angeeignet habe, Putzplan etc. pp dass ich nie mit leeren Händen aus einem Raum gehe. Wenn ich abends auf dem Sofa sitze und dann ins Bad gehe, um mich fertig zu machen, gehe ich noch mal kurz vorher in die Küche und bringe mein Glas am Abend noch schnell vom Wohnzimmer in die Küche, stelle es in den Geschirrspüler. Es sind die kleinen Routinen, die kleinen Dinge, die dir dann helfen werden, diese Struktur, diese Ordnung, die Grundordnung, die du geschaffen hast, effektiv beibehalten zu können. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass mein Kleiderschrank, wenn ich ihn komplett fertig einsortiert und fertig gemacht habe und neu strukturiert und organisiert habe und ausgemistet habe, dann immer so bleibt. Nein, dem ist nicht so. Auch bei mir muss es mal einfach verdammt schnell gehen und ich will einfach nur mal schnell meine Wäsche reinräumen und wegräumen, dass ich sie jetzt nicht mehr sehen muss. Dann ist sie aber vielleicht nicht wieder perfekt in den Kleiderschrank reinsortiert. Das bedeutet, dass ich mich irgendwann mal hinstellen muss und das mal eben schnell richtig wieder einsortieren muss, wenn es soweit ist. Wenn es mal verdammt schnell geht, weil ich keine Zeit habe, stopfe ich es auch nur rein. Also ich lege es rein, dass es nicht wieder Falten kriegt und ich es wieder anziehen kann. Aber wenn ich dann beim nächsten Mal Wäsche wegräumen weiß, okay, ich habe jetzt gerade mal fünf Minuten mehr Luft und ich will eine aktuelle Wäsche wegräumen, dann sortiere ich den Rest, den ich nur oben drauf gepackt habe, dann schnell in diesem Zuge, schnell wieder an seinen richtigen Platz. Erfordert aber Zeit. Und natürlich wäre es sinnvoller zu sagen, ich mache es gleich bei jedem Mal. Richtig, richtig ordentlich, so wie ich es strukturiert habe, so wie ich es organisiert hatte an Tag X. Aber das Leben ist nun mal Leben, es funktioniert nicht immer alles so, wie man sich's denkt und so, wie man es geplant hat. Aber so eine grobe Richtlinie, so eine grobe Struktur, ist natürlich immer von Vorteil und damit beende ich auch jetzt dieses Video. Falls du noch einen Fehler hast, wo du sagst, das ist ein Fehler, der mir beim Aufräumen und Ordnung halten schon ganz oft passiert ist und den ich nicht erwähnt habe, dann lass die mich bitte in den Kommentaren wissen. Und falls dir dieses Video gefallen hat und ich dir sympathisch bin, dann lass mir doch gerne auch ein Abo da. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Das Ganze kannst du hier unten tun und aktiviere natürlich auch die Glocke, denn die sagt dir Bescheid, wenn ich mal ein Zusatzvideo hochlade. Und ich hoffe, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und das Video hat dich inspiriert und motiviert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.